¿Cuál es el modelo correcto de la iglesia? Hola a todos, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Apostólico Profético Luz para las Naciones, un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, en España, en Sudamérica, para que cada persona pueda entrar en el ministerio que Dios le dio y desarrollar de forma correcta los dones del Espíritu Santo que Dios puesto en su vida. ¿Cuál es el modelo correcto de la iglesia? Muy bien, lo que es el modelo correcto no es el modelo que usa nosotros, sino que el modelo correcto es el modelo que encontramos en la Biblia. Y tú puedes mirar que la primera iglesia no se movía en eh, locales eh, grandes donde había eventos o algo así, sino que la primera iglesia se movía por la calle, en las casas y en una cosa muy importante que es el discipulado y el mentorado. Y se movía a través del poder de Dios. Aquí podemos mirar que hay una diferencia entre la iglesia que vemos hoy y las iglesias que leímos en la Biblia. Son dos iglesias muy diferentes entre ellos. Miramos la primera iglesia, la primitiva iglesia, que se movía en el poder del Espíritu, y había sanidad, liberación. Y la iglesia crecía de número porque el poder de Dios estaba allí. Y vamos a mirar hoy algunas iglesias que se han puesto a trabajar de una forma más religiosa, haciendo cultos, eventos, donde las personas van, se sientan y se miran eh, lo que es el culto. No son parte del culto, sino que participan a un culto, están mirando un culto. Y este modelo, al que le gusta no le gusta, pero este modelo no es conforme a la palabra de Dios. Y este modelo, desfortunadamente, no puede llevar adelante lo que Dios quiere para este tiempo por la iglesia. Este es un tiempo que Dios está desarrollando un nuevo modelo de iglesia donde la fundación de la iglesia no tiene que ser en un local, no tiene que ser en cuatro paredes. Eh, de hecho, la primera iglesia se reunían en los cementerios, se reunían en la casa, se reunían por la calle, se reunían en muchísimos lugares. Pero no tenían un lugar específico porque lo más importante no era el lugar, sino las personas, porque las personas eran el templo del Espíritu. Hoy se da demasiada importancia a los templos. Tenemos catedral, templos enormes de muchísimos años, con ah, muchas cosas lindas, con pintura eh, de eh, personas importantes y algo así. Pero eso no es el modelo de la iglesia que Dios quiere. El modelo de la iglesia que Dios quiere es la que está construida en los corazones de las personas. Entonces eso tiene que ser el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No un trabajo de levantar muras, sino un trabajo de edificar corazones. Para que los corazones de las personas puedan ser cambiada, transformada a través del poder de Dios. La iglesia siempre se ha expandido a través del poder de Dios y no a través de técnicas humanas, pensamientos humanos estas cosas no sirven, son cosas carnales que solamente van a edificar iglesias carnales para personas carnales, que la mayoría de las veces no van a cambiar. Necesitamos de edificar iglesias espirituales que se basan en trabajar en el espíritu y del alma de las personas, para que las personas se puedan ir transformando a la imagen de Cristo. Y transformando la imagen de Cristo significa en el poder, en la manifestación, en la santidad y una vida que se parece a la de Cristo, en un carácter que se parece a lo de Cristo. Y este trabajo no es fácil, por eso muchos no quieren hacerlo, pero es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, un trabajo en el corazón de las personas. Entonces, ¿cuál es el modelo de la iglesia? Según la Biblia, es un modelo de discipulado, de mentorado, que trabaja en el corazón de las personas. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en Valencia, estamos desarrollando en diferentes lugares y también pedimos ayudar a otras personas, otras personas, para que puedan desarrollar esto en sus vidas y en la vida de las personas. Porque este tiempo es un tiempo diferente, donde necesitamos una iglesia diferente, una iglesia según el modelo de la Biblia. Con esto quiero saludarte, quiero que pueda pasar y tener este una buena semana y aquí siempre estamos para aconsejarte, ayudarte en lo que necesitas. Un abrazo.